Saluton, cae bonvenon al mia dimancia medito. Hodiau mi volas legi con vi, cae mediti con vi, sur celcae vortoi des Amhof e la parolado en la tria congresso en Cambridge. Mi ligas el pagio 300 septexes, cae nun estas pasanta boato sur canalo ci peto io attendo un momento mi pausas multa el vi conas la historion de la lasta de chiaro de la esperantismo chi am la longe dorminta i semo e comencis doni la unua in trunchetoi se treman multa el vi conas la historion de la unua de chiaro qui consistis el senfina shine tutte sen successa semado la historio de la esperantismo iam racontos al vi tiui tiamai semantoi. Do, facte, ni devas agnoski che la historion de la esperantismo ni ne conas bone, general dirite, kai pri tiui pioniero, pionieroi, pardon, pionieroi eh, ella, diru, Ruslanda epoco, 1800 of Texep Gis 1800 now the Texep now the Cock Esta es presca o sed Aparte ni povas mediti sur la facto che ciam oni comenzas agadon oni devas semi ca esas multae semui sed oni devas attendi antaŭ ol la dorminta i semoi comenzas montri trunqueto in ne? kai de nove mi vola substrechi la valor onde sencessa laborado en silento con santa sen pretendema sed convinca cae alt qualita char iru la valoro de tiei agadoi iam estas en la agadoi mem sen la extera recono effective char ni faras cion por ni mem unua, cae nur poste por la liai kai mi pensas ke Zamenhof uh, estis prava dirante ke oni ne konas la unuain momento in de afero kiam oni semas sed ne vidas rezultoj oni nur atentas kiam aperas trunketoj do post iom da jaroj kai tio estas siomete la destino de grava ia ferro kai estas grave ke ni consiu pri tio anta vol comencion fakte estas multe homo e kiu sekvas la medito serion sed mi confidas che iom pos iom la esperantistaro donos il siena al alce tiu agatum, unuiara. Bone, mi dankas viim pro via tentum. Mi esperas che vi pasis, au pasos, felician dimanchon, cae certe bonan sementinon, cae, do, gis la venonta semaenu, cae, ciae, ciam, antauen, semfine.